Alhamdulillah, لله والشكر Subhanahu wa Taala. Alhamdulillah pada malam ini kita mari apa dia dengar sepotong hadis lah uh, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda uh, inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-din بالرجل الفاجر إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر Maksudnya lebih kurang sesungguhnya Allah akan tetap menolong agama ini dengan lelaki ataupun orang yang jahat. Al-fajir maknanya orang yang jahat, orang yang fasik, orang yang banyak buat dosa. Atau fajir. Wa innal fujara, fujar. Fujar tu teruk lagi orang yang banyak buat jahat. Hadis ni hadis muttafaqun alaih. Bukhari dan Muslim. Maidu oya. Ha, hadis pandak. Bukhari Muslim pula dah. Muttafaqun alaih. Apabila muttafaqun alaih ni murtabak dia ni bawah sikit daripada Quran. Bawah sikit pada Quran. Tak ada mata tahan dia ni. Quran. Lepas hadis. Hadis macam mana? Hadis muttafaqun alaih. Hak riwayat Bukhari dan Muslim. إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر Ada hadis yang maksudnya yang sama daripada Sahih Ibn Hibban. Hadis maksud lebih kuat juga la yu'ayyidanna Allah hadha ad-din biqaumin la khalaqalahum. Sesungguhnya Allah lagi akan membantu. Dia panggil kelimah ni kelimah yin yan nen, kelimah taukid. Hak sani inna. Inna so, lafa apa dia kelimah huruf taukid belakang tu la so la yuayyidu. Bahasa Arab dia lagu tu. Kalau dia nak ayat kata hak sungguh cerak dia taukid Jawab dengan huruf hak yang boleh dipahami kata benda ni taktik taktik ni apa taktik yang nak we kata juga sesungguhnya bahasa Melayu kita tak ada lain nak terjemah dengan sesungguhnya tajing gitu eh. tapi dalam Arab dah inna la lagi qasam lagi banyak perkara dia wahyu untuk nak nak memperkuatkan kelima hak yang kecek tu makna jadi sungguh cerak mesti sesungguhnya Allah pasti akan mem- bantu agama ini dengan orang yang jahat. Oh, gitu tu. Sesungguhnya pasti mesti. Nah, tu. Supaya juga dengan hak ni, hadis yang kedua ni la yu'ayyidannallahu hadzal din. Sesungguhnya Allah pasti menolong agama ini biqaumin dengan satu kaum. Hak sini birrajul dengan orang lelaki ataupun dengan seorang pribadi. Hak ni kaum kaum ni apa kaum sangkum masyarakat dengan puak dengan kabilah dengan kapung dengan ampe dengan cangwat dengan prate tu kaum kaum ni sifat dia lagu mana Allah akan membantu agama ini dengan satu kaum yang sifat dianya la khalaqalahum tidak ada habuan sedikit pun dalam bab agama tak ada nak ambil sikit dia ni pergi agama kaum tu tak ada Tuhan tolong Tuhan akan tolong dengan mati ah hebat hadis ni mama kita nak kecek bab ni maknanya la nasibalahum minad din tidak ada habuan sedikit pun bagi mereka daripada agama tak ada wala sifatalahum mahmudah dan tidak ada sifat-sifat yang terpuji bagi kaum tu tak ada nak ambil hak comel, hak molek. Tak ada sikit abuk kapun tu. Puak tu. Bangsa tu. Negeri tu. Tak ada nak ambil hak sedikit pun daripada sifat-sifat eh, sifat-sifat yang yang baik, yang terpuji. Uh, ada juga tafsir kata la nasibalahum indallah. Tidak ada bahagian langsung di sisi Allah. Allah tak ada nilai sikit habuk pun bagi dia mati. Kerana jahat dak terkena kata balik jahat. Tak ada tak ada orang panggil apa benda-benda hak yang baik yang boleh jadi luar orang dia mati tak ada. Ini ah, hadis sahih Ibnu Hibban. Dalam riwayat Imam Ahmad juga juga hadis sahih juga riwayat Imam Ahmad kata Inna Allah sayu'ayidu hadha din Sayu'ayidu Sesungguhnya Allah akan mesti membantu menolong agama ini bi aqwamin ha sini bi qaumin satu kaum. hak ni bi aqwamin dengan berbagai-bagai kaum banyak puak tu puak ni apa semua mana Cina, Mongol, Persia, nah Melayu, Cina apa macam-macam bi aqwamin dengan banyak kaum la khalaqalahum supaya maknanya dengan banyak-banyak kaum tetapi kaum ini bersifat-sifat dianya ialah tidak ada habuan sedikit pun dalam bab agama tak ada akhlak tak ada sifat-sifat yang terpuji tidak ada habuan nah mai misuan kiao kong dai dai kap sasana tak ada tapi Tuhan akan membantu uh, agama dia dengan mereka ini dengan mereka ini Ah tu dia dah. Jadi kita buat pergi molek situ maksudnya kita faham dah insya-Allah hadis ni tiga kerak hadis, tiga potong hadis, makna dia lebih lebih kuat. Tapi kalau kita nak ngapa agak, ngapa hok mula-mula tu karena hok tu lafaz muttafaqun alaih. Inna Allah la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Hmm, bukanlah yang suruh dah la yu'ayyidu dalam hadis. Eh? Hadis ni ada ada tema tipai dia. Ada sebablah sabab wuru dil hadis ada. Jadi secara ringkasnya pada tahun yang ketujuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat dia di serai satu tempat yang bernama Khaybar. Khaybar ni kita bahasa pergi ke Balik sana Madinah. Balik tanpak ni sebelah utara daripada Madinah lebih kurang 150 kilometer tempat Yahudi masa dulu lah. ni Yahudi dulu dakwah situ di Madinah tu dia kata kawasan tu tu hak tok nenek moyang aku tu aku nak pergi. Ah tu di Khaibar tu. Nah, Khaibar Tabuk pagi kok siapa kok ordon kok anu nu. Di kok nu. Nah. Jadi tahun yang ketujuh Rasulullah di pergi situ, di Syria situ. Jadi dalam dalam tentera Rasulullah ni bos setelah daripada perang ni ada orang sorang orang panggil mendapat tikaman yang paling parah sakit kena pedai kena panah sakit teruk sorang itu sampai kau dia rebah sakit teruk rebah sahabat dia lah dia tunjuk kata ya Rasulullah dia tu tu Allah berani sungguh dalam perang sampai kau dia tu sakit teruklah ni tu sakit teruk tengah hari lah waktu tengah hari Rasulullah ayat kata mana? Ha dia tu, ha, dia tu. Rasulullah ayat kata dia tu ahli neraka tu. Tengok duk perang dengan Nabi. Nabi royak kata dia tu ahli neraka. Allah, lagu mana puak-puak saya, Puak-puak sahabat. Jadi setelah daripada uh, dia duduk lagu tu tu siapa malai siapa malai tu pun ada juga hak sahabat mari duduk pasal nak tanya wicerak lah bukan pasal nak, nak, nak nak engkar gapo dak Rasulullah saya dak tapi mai duk ayat kata ya Rasulullah dia tu perang sama kita tu saya tengok sendiri tu dia berani gitu lalu susah-susah dak perang patu dia kena luka banyak lagi sakit teruk Eh, ada kih nak masuk dengan aku lagu mana? Seolah-olah lagu tu lah, Pak sahabat. Tiba-tiba, apabila datangnya waktu malam, dia ni tak bersabar dengan sakit dia. Nah, dia pergi seluk. Ada seolah lagi bekah. Bekah, orang panggil bubuh katanya anak panah lah buah anak panah dia ni pasal jenis panah panah panah pedas dia ambil anak panah tu mari tikai dia maknanya mari bunuh diri tak sabar dengan kesakit terhad dia Allah mati dengan hati jadi mati dengan sebab bunuh diri Allah musta'an nah nasallallahu saw. jadi sahabat pun wajah. oh ya Rasulullah kau itu bunuh diri Rasulullah boleh dengar lagu tu tu takbir Allahu akbar asyhadu anni abdullah wa rasuluh aku mengaku aku naik saksi kata aku ni hamba Allah dan rasulnya nabi mengaku sendiri kerana mujo takutnya nyo, kalau nyo tak tahu tu pok-pok sahabatnya buat nyo buat seke main kok mano nah, duduk perannya kita dah masuk ngaku cuma mano mai duduk shock dengan dengan percakapan Nabi ni ha, teruk kesok tu, ha? dah, dah rasa syok Nabi wayak lah pun rasa syok ha, tak boleh ha, jadi kerana Nabi wayak dengan wahyu ha, jadi bawa tahu kata dia tu mati dengan sebab dia tu bunuh diri Rasulullah takbir Rasulullah takbir tu wayak kata asyhadu anni abdullah wa rasuluh lepas tu Rasulullah wayak suruh, suruh bila perakak selalu dah perakak kata lagu mana perakak kata sesungguhnya tidak akan masuk syurga kecuali orang yang mukmin. La yadkhulul jannata illa mukmin. riwayat lain illa nafsun mukminah illa nafsun muslimah kecuali tidak akan masuk dalam syurga kecuali jiwa yang is muslimah yang serah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Allah kok kita dengar hadis ni pakat takut lah kau lah ni kita. Nah, tak ada siapa ada perangai Nabi tu kata datanglah Nabi Wajah kata masuk ngaku dan memang masuk ngaku sungguh Nah masuk ngaku kekal tak kekal tu tak tahulah Tuhan ampun lah dosa dia tu kalau karena dia orang mukmin orang muslim tapi kita dengan dia ngaku pun tak sedah walaupun satu saat tak sedah nah ha, itu dia jadi Rasulullah suruh bila praka nah kata tidak akan masuk surga kecuali orang mukmin ataupun kecuali jiwa yang muslimah yang sejahtera yang orang panggil pasrah di kepada Allah Subhanahu wa taala tu waktu kita tu ada musibah gapo-gapo ni jangan duk gaduh, gaduh pegu dengan orang lain ya. nah pak kita ingat molek musibah kita sakit ko ha, tu sakit kena pedal sakit pasal jenis sakit dok macam tua pun 10 tahun dah 20 tahun dah ya Allah bakpo dah tak kena orang melayang <laughs> tu nah ha, tu aku ni semaya sok mudah dengan memang tu tak semaya nampak raja tak semaya tapi apa tak kena ha, tu jadi banding lagu tu tak reda dengan kodok-kodok Allah subhanahu wa ta'ala baru ni banjir boh apa semua kan ha, tak ada kena berat ada kena orangnya dia buat banding gitu nah, ha, dia buat banding nah, ha, dia kena berat sikit misalnya lah kodok Allah jadi apabila lagu tu Rasulullah takbir lepas tu ayat kata lagu ni lepas tu buat ayah ni buat ayah ni inna allaha la yu'ayyidu hadha dina birrajulil Fajr, sesungguhnya Allah akan bantu agama ini dengan orang yang mengaruk fajr ini mengaruk mengena orang pasif orang banyak buat dosa tak apalah dia tu dosa dia dengan Allah Subhanahu wa taala tetapi dia boleh jadi tentera bersama dengan Rasulullah boleh perang bersama dengan Rasulullah boleh menjadi tentera untuk nak menghalau musuh-musuh Allah ha tu agama Allah tu dia kamlang patibat nanti dia kamlang orang panggil sedang-sedang tunai tanggungjawab untuk nak mempertahankan Islam. Walaupun pada zahir dia, dia orang mengaruk, dia orang mengenak, orang tak sabar, bunuh diri, orang kah tai. Tapi dalam sudut lain, dia sedang-sedang membantu agama Allah. Dia adalah tentera Allah. Uh, sini hadis ni dia panggil buat kita kena mari buat apa dia perhitungan kena mari duduk Waktu chang tu malam. Malam ni nak ayat satu ya. Nak wi panda puak kita nak wi panda cara nak wi time. Eh? Harmoni. Time nak time nak chang. Di antara mana molek, mana tak molek tu neraca, neraca kita nak ambil time, kelo kita nak ambil time. Orang tu molek tak molek tu lagu mana. Jadi pada hadis ni banyak kita boleh istimbak. Yang pertamanya, Eh, kesudahan seseorang itu dengan amalan yang khitam hak dia sudah al a'malu bil khawatim duk sini amalan duk di hak akhir sekali bukan hak 10 tahun dah kita duk buat bukan hak bulan baru ni dah duduk di week nanti sutai kita sudah dengan gapo ha hak tu hak tu kira Allah tu kira hak tu al a'malu bil khawatim dinilai amalan itu dengan kesudahannya tahun sutang saya ada ayat sama dah kata hidup kita ni pasal jenis hunga bukan seratus kilo dah bukan seribu kilo dah wing raya jauh lagu mana tak tahu mula-mula kita hunga tu lepas tu duduk celah-celah kita duduk ngah duduk hunga tu ikutlah kita nak jatuh parik nak guling dalam sungai nak rebah nak apa tu seolah-olah tu tak kira tak ada kan makan tak ada tengok dalam wong compik gapo thai tak sok ko tuhan tak ada duduk suluh mana situ celah-celah tu tapi nak di mana hak tuhan tengok suluh garis penamat garis penamat di cahaya tengok kena kedok masuk dalam lu kedok kita ni duk hingga ni kena dalam lu kedok dalam gapo lu dia ni panggil lu dia tu eh, lu dia tu eh lorong ha lorong kau gapo ada istilah seorang kita ustaz ingat lorong nah, bukan bukan lorong mana nak lu ni tapi lorong re dia tu lah jalan dia tu duk, kena dalam re lu kena ataupun kita hingga pada lain lah berapa lama kan. ya, ni dia pasang bunyi rakyat yang ni tak tahu kita duk sungguh duk kena-kena pada lain dia tengok pun oh, ha, oh, tak tahu demo pun buat cara demo demo ada hadiah juga demo ada ada apa ada rawan juga ada batik cawe juga duk tahu boleh ha ah kena kau cau pak hok lain di pada lain suku sakak ada lah tu jadi situ kita boleh tengok al-amalu bil khawatim. Yang keduanya kita boleh ambil faedah juga kata kita tak boleh nak tengok seseorang ni dengan zahir dia. Zahir ni apa yang dengan nabi tapi akhir ahli neraka dia. Nauzubillah min zalik. Pak kita ni bagi orang hak tak ada rasa yang dengan nabi ni jangan duduk banggalah dengan zahir kita ni. Eh ah, tu. yang kedua. Nah, yang ketiganya Hak ni hak maksud hadis ayat ah, hadis hak duk, nak kita nak bincang di sininya ialah ar-rajulul fajir. Orang mengaru. Orang nak claim, orang antapan, orang pesan jenis tak semaya be kalau pak itu. Ha? Nah, orang duduk dengan mabuk sokmo, duduk dalam keton sokmo. Jadi kadang-kadang Allah akan bantu agama ini dengan mereka ini. Nak lagu mana tu? Ha, kita rak maidai selalu. Kita ni moga kita dok dengar sok mo dah kata nak sign kena kena orang rajin baca Quran sok mo sign kita. Nah, ha, kena orang berime. Nah, apa ha, tu lagu mana lagi? Tak ada misa, kena berjanggu. Ha, pasal itu lah kita, sign kita. Ha, kena dah. Sayang kita, sayang hak rapat apa semua tak apa, tapi bukannya kita tu jadi tertutup pit peratu untuk nak mendekati damai tu nak pergi kacak dengan damai tu nak buka peluang nak suruh damai tu hijau nak buat kongkan ruam supaya kita nak ambil hijau sama daripada mereka damai-damai tu tak ada, tak ada cong langsung kita kita tak buka cong langsung kepada orang-orang hak mengaruk-ngaruk tu padahal dalam hadis ayat kata Allah akan bantu kita bukan nak guna alat mereka nak guna alat untuk peribadi tak boleh alat pri, untuk untuk kepentingan peribadi tak boleh innallaha la yuayyidu hadzal din agama ummah Islam untuk nak nak angkat kemuliaan Islam tapi panah gunalah dia mesti di panah guna itulah kuam ruh kita ni teknik buat kita tak ada ni nampak kita tak ada Nah, jadi tengok demo tak semaya ke? Demo tengok demo uh, tak tak mari sejuk sepengah kita ke? Jadi wasak kos kos ngai kos ngai kos ngai tak ada peluang langsung untuk kita nak bekerjasama dengan mereka. Padahal demo ada peluang. Uh, istilah pokok kita hadap biasa ke? Nak buat lagu mana nak we to be Abu Talib lah Abu Talib. Abu Talib ni hadidah ni. Inna Allah la yu'ayyidu hadha din bi rajulil fajir Abu Talib. Karena ar-rajulul fajir di sini dalam tafsir syarah hadis dia kata yasmulu man kana mu'minan wa man kana kafiran. Maknanya merangkumi krop kelum habbi orang kafir, orang mukmin ke orang kafir, boleh atau berlaku. Boleh. Dalilnya Abu Talib betapa banyak dia tu boleh bantu Rasulullah, boleh jaga Rasulullah, selamat Rasulullah, tapi dia sendiri tak beriman dia sendiri mati dalam kafe. Nauzubillah min zalik. Nah. Ha tu dia. Jadi hak-hak dalam kehidupan harian kita pun banyak. Orang-orang pasal jenis pasal jenis nak nak ko nak ko gapo? Nak pasal jenis Rio, orang Rio, orang pasal jenis nak ko namo, nak suruh dia, dia kaya nah ataupun boleh we bantu kepada kerja-kerja Islam ni tapi dia ni niat dia tak boleh tapi dia suka memban, beri bantuan lagu mana kita nak mencari dia mana ni orang pasal jenis ada ada nama ni nah bukan kata dia tu orang fajir orang jahat tak tapi jadi sirah dia lah dia ikhlas tak ikhlas tu tapi pentingnya dia boleh tolong tolong agama ahli-ahli politik ahli-ahli peniaga banyak ahli-ahli peniaga ni yang orang panggil apa tak ada tak ada pergi mana lah dengan agama ni tak ada pergi mana dengan agama tak ada jurus pengen kita dah oh, tak dia tapi banyak mereka peluang-peluang mereka boleh bantu Islam banyak banyak orang yang buat rumah-rumah orang pakai miskin eh, terutama lagi-lagi kok-kok Arab di Turki ke apa semua tu kan? Ah, kita tengok bui sedekah bui apa semua ni beratus ribu ria dolar berjuta tapi tu eh nampak tak ada lahan tu misal genung licin janggup tu pergi sak okok pula ha, kita pun tengok orang sak okok bok sak okok kepo wakah banyak duit dia tu nah wakah banyak kita jadi pentingnya bukanlah berarti kata kita nak guna demon ni untuk nak bui masalah peribadi tak tetapi untuk nak membantu agama tu. Bantu agama. Sama juga dengan kecekam. Kalau kita nak tengok situ peribadi ataupun kegiatan-kegiatan ya, baru ni lah. Orang kata kata permainan bola baru ni. Main, mainan bola. Mainan bola tu dia benda bola kita tahu dah benda tu haruh. Benda tu haruh. Tak ada halal, tak ada haram, tak ada sunat, tak ada wajib di diri bola tu. Nah, tapi di pandang guno? dah orang lain sebelum pada ni orang lain duk guno. Amerika, Barat, Perancis, Jerman ke apa semua duk guna kah? Demo guna cara demo. Tapi barangkali kota dia pehe hadis ni kan. Nak ambil benda yang orang panggil jenis mengaruk pada sudut pandangnya mata manusia mengaruk lagu Gapo lagi? Banyak benda-benda maksiat yang mari sekali dengan bala ni. Saya tulis tujuh kali. Pak kita pergi baca dah tujuh kali. Nah, main, main dengan bola ni banyak dan saya pun orang panggil gapo duduk jaga sangat benda-benda bola ni. Nah, kita pun sama juga bola masa dulu itu. Tak boleh main tak tak ada Uh, lah. ah, tak boleh main dah bola. Bah hundur tu tak guling batu. Hundur sendiri. Bola tak mari tu guling dah. Tak boleh, tak lagi. Tapi kita kena beringat kata dalam sudut bola ni kita kena kontrol anak-anak kita, yawacun kita. Saya balik tak setuju lagi kalau anak kita ni pandai bola sungguh, lepas tu buat pergi di sekolah mana, rongrian, rongrian football, buat pergi di bakok. Saya amat tidak setuju. Saya amat tidak setuju. Sebab sebab kita tahu kata di belakang bola tepat kita ni masih lagi tidak sesuai untuk nak mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Tak sesuai. Bola. Terutamanya anak kita umur belah, ni belah. Allah duduk jadi wairun bang bola. masuk dalam kai demo ke? Nah, dengan warna dengan apa lagi? Dengan kod, dengan macam-macam alam sekitar budaya apa semua pok demo ni sedikit pun tidak membantu anak kita supaya jadi anak oleh kecek huduh waktu waktu main pun ha ni tak sudah lagi ni pria ni nah ngorek dia ada dia ada spotlight dia apa semua macam-macam dia, dia ada apa apabila umur 17 18 nikah tua berapa 500 ribu seminggu 500 ribu seminggu misalnya nak buat apa umur 17 sudah tentu dia kena pergi kok jalan dia dah jalan dia peluang dia dah ni nak nak lagi kau ana ha kena berjudi kena main tino kena mewah kena apa macam macam dia pergi kepada lorong dia dah hak tu tu dia panggil bola masallan ni dah ya kita nak main kok kok kapung kok kapung tak ada masalah tapi di di kota ni dia lebih jauh melihat tengok kepada permainan bola ini apabila disambut siapa peringkat peringkat dunia ni dia pun ada satu agenda baru kita baru boleh mikir pahala ni oh tembang oh dia baru nah dia duk mikir lama dah 10 tahun dah dia tender ni dia canakkan perkuat untuk nak main pertandingan bola baru, baru ni 10 tahun dah pada masa 2000 2010 dulu lagi dia menang lepas tu dia buat persiapan 12 tahun Mula daripada orang prakat, FIFA prakat kata dia ni benar boleh jadi caupak. Daripada situ sampai ke 10 tahun dia hijrah hijrah penuh lalu. Buat merancang satu satu satu satu. Nah, ikut orang nak kata gapo lah. Celah tu 10 tahun tu ikut orang nak kata gapo. Begitu dia eh, macam-macam. Tapi apabila siapa masa dia buat sungguh, pit tipe siapa suka pit tipe, hak ni dia kata rumah aku lah rumah aku dalam rumah aku dalam duit aku dan orang-orang semua tu aku buat kalau gitu aku nak buat lagu mana aku nak buat untuk kepentingan Islam untuk nak menonjol untuk nak orang panggil Gapa dia nak beritahu kepada dunia Islam nak menghapuskan segala pandangan serong, pandangan yang jahat, yang tak molek kepada Islam, yang orang-orang barat sebelum daripada ini, mai duduk mengkotori, mengotori, duduk cema, duduk puduh Islam. Beratus tahun, dia mau duduk cema Islam. Terutamanya selepas daripada World Trade Center, Amerika tu orang modal hidup duduk kacau apa dia orang dia, mati beribu orang dia. Tu orang modal belakang tu, Benok air yang terbesar W apa dia uh, apa dia TC World Trade Center. Nah. Dua bangunan yang kembar, hancur lebur. Jadi itu adalah satu moda pertaruhan kalung tun tinggi jai. Kalung tun tinggi jai. Sebab apa nak long tun tunggu moda itu lalu sebab nak kepada prayo tinggi jai nak kepada keuntungan yang amat besar. Gapa dia keuntungan yang Amerika nak? yaitu untuk nak menakutkan dunia semua kepada Islam. Nak mencemarkan dunia apa dia? Islam kepada rupa apa dia, kepada orang-orang uh, di, di seluruh dunia. Nak orang panggil gapa? Nak royak kata Islam ni agama ganah. Agama penjahat. Puak-puak janggut, puak-puak sirbel, puak-puak baju tok ni puak jahat. Orang Arab jahat dan bukan orang jahat saja, bukan orang arak saja. Hak lebih daripada tu orang yang berakidah salah. Atau ha, yang nak situ. Puak akidah salah. Karena puak akidah salah ni duduk lawan dia. Puak ni hak puak hak puak ngenak ngaruk ni. Apa dia puak puak puak akidah salah? Wahabi, tak boleh kita. Wahabi ni orang mengaruk. Jadi lani ni suka dunia, mari dok kata ke Wahabi mengaruk. Terlupa kata Syiah Bashar Assad tu hidup bunuh rakyat Islam di di Syria 3 juta orang ni terlupa habis tak ada dia duk peracur negeri negeri apa negeri Syria hancur lebur suat khabar tak ada kata gapo siapa keluar ni ke Bashar Assad duk jadi presiden lagi Syiah Iran mai duk peranak Arab hancur lebur negeri Arab tak ada kata gapo pada orang Iran Hidup pelancur Yaman pula dah. Tak ada. Tapi hak naik semua ke apa? Naik Wahabi. Wahabi ngaruh. Kerana apa? Mereka telah pun merancang semua badan 100 tahun dah. Wahabi-Wahabi ini mengaruh. Nah, kena masuk akidah dia. Kalau tak masuk akidah dia, dia belah perut. Siapa kau? Orang-orang betina, orang-orang duduk perut besar apa? Belah perut habis. Dia duduk boh 100 tahun dah. Lepas tu, boh saya ni benar ni 100 tahun dah. Buat pergi suruh, pergi nampak suruh. Nak kenal suruh, belah buat suruh. Gali kubur. Gali kubur, orang-orang Islam. Racuh di kubur-kubur macam-macam. Untuk nak mencemarkan kesucian Islam. Ha, dia nak situ, asalnya nak situ. Tapi, perancangan mereka diruntuh oleh kota dalam masa 28 tahun. Eh, 28 hari ini. Masa 28 hari ini, peracun, tak tahu kata gapo. Jadi, orang orang mari di Argentina, mari daripada Brazil, mari daripada Chile, mari Amerika, Thai, Europe, apa semua mari tengok. Allah lagu ning Islam. Tak suka mai duk celak-celak mata dan mau duduk dalam negeri dan mau duduk kena anak lah hari anak hari kata Islam ni ganas. Islam ni mengaruk. Puak arak ni puak makan orang, puak bau busuk, puak tak makan bangkai, puak tak mandi. Lagu tu demo mau duduk bubuh gambar kepada orang Islam ni. Tengok orang luar makan selalu dah nama ni. Kena, kena khun. Dia tengok lagu tu. Apabila dia pergi tengok kenyataan sungguh. Oh, bukan dia. Siapa kau praktan FIFA sendiri yang kata aku duduk 28 hari di kota ni. Supo dengan aku duduk dalam di rumah aku sendiri. Bukan aku seorang peminat fan ball ทุกคนก็เชื่อว่า ต่างรู้สึกว่าอยู่ในบ้านของตัวเอง siapa tu peraktan FIFA, musyrikin, orang ni, orang orang Kristian, orang Itali. Peraktan FIFA ni orang Itali. Tapi dia mai kecek puji pada Islam. Ha, ni. Ada ni dah ni, Allah, layu ayidu dah. Jadi lah ni orang puji ke agama, puji Islam bukan buat kita pada buat-buat masalah. Lepas tiap-tiap orang ni, bawa pergi. Klik masing-masing, lagi dia masing-masing. Nah, ada setengah-setengah dia kata mari dengan nama Dewi tapi klik dengan nama Daud. Nah, ha, nama Solomon, Solomon apa semua? Klik mari ni. Gi klik ni tukar nama jadi Sulaiman. <laughs> Joseph pada Yusuf tukar habis. Bukan tukar saja tak pakai kain serbai pula, pakai baju tuk. klik. Turun kepada serbai demo ni pakai baju tok lagi. Ada ha, sepuluh tahun dulu pakai baju tok tak boleh. Menjadi sanjalak, menjadi alamat kepada orang berganah, orang mengaruk. Hari ini puak-puak barat klik rumah demo berjuta-juta orang pakai baju tok misalnya. Dengan sebab apa? Dengan sebab kecekam bola hak-hak kita duduk kata fajid dengan hak kita kata tak pakah pah bola. Nah, ha, jadi kita nak situ. Jadi hak kita nak nak nak we jadi tengok we jadi orang panggil lebih lebih orang panggil apa pandangan yang tajam yang jauh lagi lagi eh tengok untuk masalah ummah tu bukan masalah peribadi dalam kehidupan hari ya, buat kita ni. Gapo? Ha pada bola semaya pada bola menjadi masalah dah. Pada bola. Oh tak boleh ustaz tengok berala ada. Ah, berala. Mana wakil tengok berala. Ah, tak ini pun ada. Itu kan. Pah pada lemu. Tak lembu siapa ya? Tak lembu juga. Mana pada hak cuci, hak jaga semua tak boleh masuk kami pada untuk nak semaya semaya raya hari ni. Tak ada tak ada tempat mereka ada di riak di apa semua di Madinah dan dia rakyat tak apa dia buat dia buat khuh tempat musallah ni tempat kita jadi orang panggil benda-benda lagu tu tu kita kena tengok dia panggil apa masalah ummah bukan untuk pribadi tetapi untuk nak meninggikan syiar Islam tengok syiar Islam gambar orang duduk tengok ada drone lagu mana oh, jalan tanding nago. Atau boleh kalau sutai cawak semaya di padang belakang oh kemegahan Islam Walaupun boleh sahur sekali dah pun. Tengok di China, tengok di si Rusia. Rusia di Moskow. Di Moskow kita tengok. Tengok di China, tengok di Uzbek. Nah, kita tengok di Perancis, di Paris, di Amerika, apa semua ni. Orang Islam berdoyun-doyun. Gis maya atas batah, atas tembok. Bon tandon hon tang ni penuh. Pak kalau kita kita kita pak kita nak buat mana? Semua ya tak patah-patah Allah. Eh? Oh, penama sedih tak ada kan. <laughs> Jadi lagi tu pula. Nah, matah nak gamo lalu habis. Dengan babi dengan anjing apa semua lalu habis tah tah. Pa, nak sama anak. Kan nak semaya. Itu ah, jadi pok kita tak tak ada tengok orang panggil masalah kepada ummah dan masalah pada Islam. Tapi dengan dengan apa dia kegiatan uh, apa dia uh, yang kota boleh tu lebih daripada tu lagi. Adapun dia nak habis duit dia banyak mana, berapa puluh juta dolar, beratus juta dolar, kok dia kata dia. Kita duduk duduk penipal awak apa ya? Duit dia. Nah, dia duduk buat banyak lagi. Nah, hak benda-benda hak tak tahu kita tak perlu tahu hak tu. Nah, mulai jadi nagi-nagi Arab hak gugur dia ni, Emirat Arab Saudi sendiri, duduk beli duk beli apa? duduk beli apa? Bola, tim bola nak beli. Nah, nak beli tim bola besar-besar di Inggeris di mana nak beli pak pak Arab ni tak juga ha dia guna hak tu tapi kota ni tak nah ha, kota dia guna hak ni untuk dia panggil kepentingan Islam pada dengan baca Quran mulu eh, mulu. tu ya. saya buat saya dah tengok baca Quran iftitah nah يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا بچه orang baca orang Islam eh, budak nama Ghanim Ghanim apa Muftah Ghanim Muftah orang sekerak orang cedera beranak pun tu baik lagu tu selalu dah eh, kalau tempat kita ke duduk ada sejik eh, duduk, kedai kopi ataupun duduk dalam nak ataupun pasal malam duduk minta sedekah gitu tapi kota dia boleh buat orang separuh orang, orang sekerak kereng tua ni, buat menjadi orang panggil tepat, menjadi sang yang bandancai kepada wairun tua lo. Orang hak generasi apa dia kepada pemuda-pemuda. Patut orang hak berdalak dengan dia ni siapa? Mak Saleh, darah Hollywood, nama penama tak tahu. Ni tuai ten. Dia ning ning, dia biasa sedang sedang lakon, sedang oye yang dia tu adalah menepati Allah God. I am God dia kata dia sedang buat bak kata dia tu Allah dia tercau siapa tangan tu dia tu tapi kota ambil hot tu ambil orang yang berani sedang tua yang wah pen percau hot tu tu mari kaca ayat hak percau eng ti kata oh, jadi orang hot paling jahat sekali Abdul Fajr orang yang ngaku diri dia tu tu eh Firaun dah ha? ana rabbukumul a'la dia ni ni tapi dia panggil dia panggil pesen jenis sedeng oh saya pun tak kisah tengok saya baca saya baca dalam dalam makalah dia ni kata dia ni ni orang yang biasa sedang jadi pacau jadi tuhan Allah menjelma ke dia Allah menjelma jadi tuan hak dia patuhi kuasa penuh supaya dia tadbir dunia ni jadi pacau lah dia tu jadi tuhan atau ah, dia awak lagu mana tahu lah lakon dia. Tapi dia ni sedang ni. Ini kena sedang. Kota ambil dia morning mari duk dengar ayat qira'ah inna ja'alnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila li ta'arufu. Jadi banyak sebelum daripada ni zakir naik. Allah zakir naik ke? Zakir naik nak gimana tak boleh nak pergi India tak boleh. Tempat dia sendiri tak boleh masuk di Amerika sama tu lah, di Jerman Perancis apa semua negeri barat EU semua tu lari zakir naik tak boleh masuk negeri mereka kerana kerana takut duk pergi berdakwah rakyat dia takut masuk Islam puluh-puluh tahun dah tak boleh masuk tiba-tiba buat bola kota ni kota buat bola kota puak-puak Amerika puak Europe apa semua ni mari berjuta lebih di kota rakyat dia rakyat dia mari di kota kota pun jepuk zakat naik mari kecek demo ni mari dakwah demo ni <laughs> dulu dah takut dah takut takut pergi rumah dia tiba-tiba jepuk mari tak ada kena bayar tiket serabut tu demo bayar belaka pok-pok demo lah bayar nah, mari bayar tu modal sore-sore berapa ribu dolar tak tahu mari di kota tu dah mari dengan zakat naik ceramah tengok ini perancangan Allah subhanahu wa ta'ala jadi banyak-banyak lagi terutamanya sari dua ni orang panggil BBC sendiri pun prakak dah banyak kata-kata ni orang panggil jadikan kankan di di di sud nerob satawat dalam 100 tahun ni dalam abad ini kota lah orang yang eh, negeri yang paling uh, orang panggil gapo uh, buat uh, pertandingan bola ni secara, secara cemerlang secara baik sekali jadi Allah hak tu tu dia panggil dengan kecekam kecekam bola jadi kita nak buat lagu mana benda hak haruh ni jadi kepentingan Islam ha, tu yang nak ya. Hak kita ni dalam bab agama dah tak leh nak begitu baik lagi contoh-contoh yang baik pada masyarakat. Aktiviti apa kita ha, kan aktiviti tadika ko sekolah ko kilasi ko rumah-rumah kita ni sekolah pondok kapung lah ni ada dah kilasi prak camu ban ada dah ke? tilasi pelak tamu ban dua hari dua malam pada dah gapoh kita boleh eh ha, lain pada belagak ha, lain pada sepak ting tak apalah nak ambil umur 50 60 sepak ting tak ada gapo suka-suka tapi biarlah minta kita nak suka-suka nak ramai-ramai tu tolong tanya agama itu tolong tanya agama kecek star Lepas tu mari timbal tengok agama kata lagu mana ni kita nak buat. Tu. Tu lah tanya agama, jangan duk tanya selera, jangan duk tanya hawa nafsu. Jangan duk tanya orang ramai, kita nak ramai lagu tu. Nah, tawah makan pisau buat pak makan sekali dengan kulit. Gapo hak boleh? Boleh gapo tu kita duk tawah makan wibah. Kita duk boleh gapo masyarakat gapo ajar kita? Gapo kita boleh ajar kepada generasi kita? Boleh ngajar kepada anak cucu kita? kih kita buat tawah makan bisa tu. Gapo boleh? Tak ada gapo sekali. Belawai dengan hadis cerak. Ha? Kini mumam. Islam suruh kan? Nabi suruh kan? Oh Nabi ajar budak-budak lagi Abdullah bin Ibn Abbas ya gulam samillah kul bi yaminik maka lek kan kul mimma yalik maka kat kat dulu ajar budak kita tidak ajar tu baik baik makan tak koyak kulit wah wah wah wah wah sudah makan minum air sudah sudah sudah minum air disembur debu pula dah muka man. ya pakak suka ada tak nak nak apa nak suka ada ada lah masyarakat kita nak suka lebih daripada nak pada inti inti hak sebenar kilasi pun teruk banyak lagi ponok-ponok sekolah-sekolah nah di duduk wi anuyat di duduk orang panggil we we we keizinan kepada tok-tok pakai itu beradegan sedeng sedeng pasal jenis suka-suka buat jadi nama tak tahulah buat jadi orang sakai ke orang sakai tak apa sakai kan tapi kadang-kadang aurat tu ha masa dulu siapa ke ambil tukar ganjo buat sak ganjo ada juga macam-macam jadi orang panggil benar hak yang tidak ada Eh, sikap orang panggil tidak memberi keuntungan kepada tarbiyah ni banyak. Nah. Sebab tu pada malam ni kita ambil hadis ni nah uh, untuk kita nak nak nak nak, nak guna pakar dalam tempat kita bagaimana kita nak ambil faedah daripada orang-orang hak takju ni. Bukan kita nak guna mereka tapi dah menjadi dah. Apabila dia menjadi dah, kita mendekati. Sebab tu Muhammad Ghazali dia ada biasa royak. Orang tanya dia. Syekh, uh, apa hukum orang orang tinggal semaya? Apa hukum orang tinggal semaya? Kita tanya Syekh Muhammad Ghazali. Kalau kita nak awak gun. Kafir. Eh? Nah, hadis wali al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Kafir orang tinggal semaya dengan sengaja. Muhammad Ghazali tak jawab dengan hadis tu. Muhammad Ghazali kata, hukum akunya mung tu kena diajak dia masuk sejid. Hmm hukum orang tahu kata saya ibu tak semayang ialah mung tu gerak dia mari semayang dengan mung tu hukum hukum hak suruh adapun hukum kafe tak kafe kafe halus ke kafe kafe apa kafe kafe halus ke kafe besar nah hak tu tu dalam bab agama kena tak ada gapo tapi apa apa faedah yang kita boleh hukum kata orang tinggal semaya tu kafe atau tak kafe boleh ilmu tetapi natijahnya orang tak semaya banyak lagi. Sebab tu Muhammad Ghazali kaya kata hukumnya mung kena diajak dia mai semaya sekali dengan mung. <laughs> Jauh dia tengok. Jauh dia tengok. Dah. Ha tu dia panggil eh, hari ni malam ni insyaallah eh, untuk kita sama-sama nak faham eh, hadis ni ya. Insyaallah wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.